吓！喂，休芬啊，咁即系有冇得玩啦？我啲毛都未清晒啊，边得闲同你玩啊？唔得，一定要嘢帮到你嘅。咁快？啱啱先咁掣啫喎。 诶诶，好靓啊！又可以吸，又可以梳，一定好舒服啫。嗯，正啊！快啲同我试下佢啦，顺便帮我剪埋毛啊！今次做到嘢喎，一边梳毛一边吸，咁就唔会搞到成地都系啦，仲好正添。 嚇？點解系你用先㗎？唔系我买嘅咩？